D'èra sul lei a obre Daidaidadi D'èra sul lei a obr un gari cubè de sugar A començar demirular ipens Vo ven, vos venir vos ven, vos ven beçai di tror. sai, e sai ti troverai. Dai, dai, dai, di. Dai, dai, dai, di. Despi 3000 anni cammini sutta la mare, sutta la mare, in belli pregadi. cieca di ventre tu la si venir vos tu ventre tu terra d'Aidi mille Milan Camini Un bel USK ballon USK ballon Di la tela ni la reine che mi si meca ventre d'étu. tu été trop vite.